A ver, cuéntame, ¿qué te ha parecido la, manifestación de hoy? Muy buena, muy, muy buena y muy importante, creo que muy importante. Esta manifestación va a separar, esta y todo lo que está sucediendo en España va a separar. La historia de España, en, lo mismo que dije cuando vi en el acto, en antes del 15 de mayo y después del 15 de mayo. Eso va a quedar en la historia así, ¿eh? puedo asegurar. Este, y bueno, y después ahí se charlaba y hay cierta preocupación en los compañeros y la gente, qué es lo que va a pasar mañana, cómo organizamos las cosas mañana y pasado, porque la intención es seguir con esto y me parece válida, me parece importante y tenemos que seguir con esto. Pero yo le digo que no nos preocupemos por eso. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer mañana, porque estamos decididos a quedarnos y a seguir en, la misma que hemos eh, llevado adelante hasta ahora. El problema lo tienen ellos ahora de cómo resuelve esta situación en el medio de un acto electoral con toda la gente movilizada en la calle diciendo que los políticos son todos unos corruptos, son todos una mierda y que las elecciones no son para dar respuesta a los problemas que tiene la gente, sino para ver cómo acomodan todas las mierdas que han hecho ellos hasta ahora. Porque no tiene otro objetivo. Entonces, eso tiene una significación, una, una significativa, una significación importantísima importantísima porque se produce en el medio de un acto electoral, no tiene antecedentes. Y hoy en día España está en boca de todo el mundo. alguien que, no que, nadie se imaginaba, alguien en que nosotros mismos no creíamos. Es así, ¿no es cierto? Nosotros mismos no creíamos que era así. Hoy en día España es espejo del mundo y por eso mismo están convocadas movilizaciones en Londres, movilizaciones en Italia, en Colombia, en Buenos Aires y tienen que ver con todo esto que han sabido capaz de hacer los invisibles en España los que nunca aparecen, los que no tienen voz, pero de demostrarnos que tienen voz. Aquí en Málaga estuvimos arriba de 15.000 personas caminando por la calle y diciéndoles cosas a los políticos, diciéndoles cosas a la campaña electoral y, reclamando el derecho que, históricamente los trabajadores y el pueblo han reclamado. Entonces para mí tiene una tremenda importancia. Creo que es para decir marca un hito en la historia. Marca un hito en la historia. Trato de ser lo más este, general en, la apreciación, ¿no? Este, pero ¿por qué hay que ser general? Porque va a tener este, connotaciones generales. Esto va a tener grandes connotaciones. Así que compañeros, a participar. Compañeros, desde donde estemos, como estemos, con la humildad que hay que participar en estas cosas y con la fuerza que hay que tener para participar